<laughs> 其实我从小就有听广播的习惯，听光宇啊，哥哥妹妹有意思啊，青春点点点。可现在受到百灵果、台通好柠檬的影响，开始听一些 podcast 的节目。 这种新形态的影音媒体，除了 YouTube 可以看到录影的过程，没时间看还可以下载一些 App 用听的，像广播节目一样。想想，如果我也可以做自己的 podcast，应该也蛮不错的吧。 也趁着这次易放卷、动次卷、三倍卷，让我更有动力想去尝试看看做 pockets。 <laughs> 我想看葫芦的麦克风。葫芦的麦克风。嗯，葫的麦克风。嗯。哦，嗯，小雪哥。是因为它有两个？嗯。 哦，那你它有小小只的，它这个有分大跟小。我可以都看一下吗？啊，可以。可以用动词三可以。那三倍券也可以。哇，你都有。 <laughs> 灵活的，还蛮不错的啊！因为像这只麦粉很重，真的是超重。我的我的很轻，我的是小雪球，应该是很轻。那它这个它这个转向就是这边不能动，就这个个这子。对对对。哦好。那主要转的话是这边在转。OK。那这这个现在有现货吗？有。 可以用意放电嘛？可以任意放电 耶，回来了！所以我用了动词卷跟易方卷，然后买了我这些 pocket 配备。这个 snowball 我是用了动词卷和三倍卷，所以是完全不用拿现金。而这个桌上型的麦克风架还有这个防喷网，它是因为用易方卷，但是不能跟三倍卷同时并用，所以我总共花了现金是一千零四十块。 好，那我们现在就来开箱吧。好像很厉害，哎，拿不出来，收了。哇，看这个球体的一个麦克风，蛮沉的。超酷。 brew. put Yeah. 啊，那我们现在就来装我们的脚架跟麦克风吧。 桌子的一好啦，我的影片就这样。如果喜欢我的影片的话，记得帮我订阅、按赞、分享哦。我们下次影片见。